welcome to Vicky experiment TV दोस्तों तो आ जाइए मेरे विकी एक्सपेरिमेंट टीवी के एक न्यू वीडियो में गाइस मांगे मैं पूरी करता हूँ मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद जय भारत और दिल से सैल्यूट ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने नहीं किया है कर दो आज हूँ विक्रम और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वीके एक्सपेरिमेंट टीवी के एक नए वीडियो में गाइस आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही कमाल का है जी हाँ गाइस तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तभी हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं तो गाइस आपने थंबनेल में तो कुछ देखा होगा तो गाइस जैम टू सेम हम वही करेंगे जो आपने थंबनेल में फ़ोन देखा उसको हम इसके अंदर भरेंगे और तोड़ेंगे देखते हैं कि अंदर से इसका क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलता है तो चलिए आपका टाइम पेपर भी करते हैं वीडियो को शुरू तो चलिए शुरू करते हैं ये है जो इसके अंदर तो ये थोड़ा सा पहले खराब है तो इसके थोड़ा पहले से इतना भी स्कोप में नहीं था तो गाइस पिछला एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप देखो जल्दी से जल्दी और वीडियो को लाइक गाइस इसको हम ऊपर ऐसे रखते हैं नहीं गाइस पहले आपको मैं बताता चाहता हूँ कि ये देखिए ये पूरी चालू है और ये रहा ये रहा इतना सारा भाई अब इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं हमारे पास बहुत भाई है बस ये हमने रखा है इसको उसको ऊपर ऐसे भी हो रहा है ये क्या होगा इसके गाइस हमने इसको फिट कर दिया अब इसके अंदर हम फोन को रख देते हैं ये रखा हमने फ़ोन ये देखिए आप इधर आइए ये देखिए इसके अंदर हमने रखा इस फोन को जी हाँ ये हमने इस ये हम दे रहे हैं इसके ऊपर ढक्कन तो ये दिया हमने इसके ऊपर ढक्कन और गाइस ये रहा हमारा बटन जिससे इसको ऑन किया जाता है तो गाइस करते हैं फटाक से ऑन तो आप कर दीजिए फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ये हमने इसको पकड़ा और वन टू थ्री सुना आपने अंदर से गाइस क्या आवाज आई क्या आवाज आई गाइस गाइस सिर्फ गाइस बजाई था उसको और कुछ भी नहीं हुआ है ये देखिए एक बार हम और इसको ट्राई करते हैं देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है ओ oh, गाइस अब की बार नहीं हिल रहा है वापिस वापिस गाइस oh, क्या अंदर से तो इसको पहले साफ कर देते हैं गंदगी निकल रही है करते हैं फोन को इसके अंदर खत्म bye bye tata goodbye गया बड़ा झटका लगा तो लगता है फ़ोन को अब इसने तोड़ दिया था तो गाइस देखते हैं फ़ोन का क्या हालत हुई है ओ गाइस गजब हो गया अंदर से ये मिक्सी टूट गई पूरी गाइस और गाइस फ़ोन को यहाँ से इसने तोड़ दिया है ये देखिए इसको यहाँ से तोड़ दिया है पूरा और इसको पूरा पहले ख़राब कर दिया है वो हमने साबुन वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना तो इसको हमने धोया नहीं था तो इसको पूरा खराब खराब कर दिया है तो गैस ये देखिए इसका वो बोल्ट है ना इसको पूरा तोड़ दिया ऊपर से ये देखिए गैस इसका बोल्ट देखिए आप कैसे बिगड़ दिया इसको और ये इसकी रिंग है जो इसके ऊपर आती थी ना ऐसे वो ऐसे घूमता है क्या गाइस ऐसे भी ये घूम रहा है और गाइस हमने एक्सपेरिमेंट करते करते मिक्स भी तोड़ डाल सकता तो इसका वो बॉल और ये रीत तो बस इसको उसने पूरा तोड़ दिया है यहाँ से बस अब हम जल्दी से इसका सामान समेटते और इसके अंदर डालते इसको अंदर भेज देते हैं ये देखिए गैस इधर से देखिए आप इसको यहाँ से पूरा तोड़ दिया इसको रिपेयर करना करवाना पड़ेगा और इसके बाद हम दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे तो गैस अगर आपने हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटों की लिंक है जल्दी जाइए और देखिए गाइस तो ये हमने इसको यहाँ से निकाल दिया अब हम इसको सिमट के अंदर रखते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट <laughs> या कुछ काम का है जी हाँ गाइस काम का तो है तो गाइस फटाक से कर दीजिए वीडियो को लाइक और गाइस क्या हुआ अगर हम ये एक्सपेरिमेंट इसमें कामयाब नहीं हुआ तो अब की बार हम दूसरे फ़ोन को इसमें हम इसके अंदर डालेंगे और पहले इस इसको ठीक करवाए दें कैसे फटाक से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और कैस आज के लिए इतना काफ़ी है मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मेरी को राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए हाय